sonce nas dich mich alles jaebi von ihnen es mache lieb us mich lyskucho sonz ja stert dich ich kann

Si siano vlachiti.